So welcome back to the commando vlogs होइन अनि today we are travelling to Butwal from Arghakhanchi होइन अनि it is really cold outside होइन एकदम वेदर खत्तम छ पानी परिरहेको छ अब होपफुल्ली धेरै पानी पर्दैन बाटोहरू बिग्रिँदैन होइन यति भन्दै चाहिँ हामी सियुगनमा खर है त सो हामी चाहिँ अहिले फुटबाङ बजार कटेर सुबादेरातिर लाग्दैछ होइन अनि पानी परिरहेको छ मौसम एकदम भन्छ नराम्रो छ होइन चिसो चिसो झन् विन्टरको बेलामा सो गाइस अलि अगाडि गएपछि है त Subbadeurali is a historical place for Arghakhanchi peoples होइन देउराली अब लिनु पऱ्यो परेवा फेरि ठ्याक्कै गाडीको अगाडि आइदिन्छ नि परेवा मार्नु त भएन नि त होइन बाटो त एकदम डेन्जर छ है न्यारो रोड छैन अल हामी ठाडा बजार छोडेर अलिकति अगाडि आइसकेका छौँ होइन हामीले सनिखर बजार छोडेको लगभग एक घन्टा भइसकेको छ अनि बाटो एकदमै घुमाउरो घुमाउरो घुमाउरो घुमाउरो घुमहरू घुमहरू घुमरै छ कि त्यस्तो छ यो बाटो अब सियु गाइज अलिकति तल चिया ठाउँमा गएपछि and um so you all the bill with and all है so see you guys there so we just arrive at Chakla भन्ने ठाउँमा होइन अनि we are having a cup of tea अब चियासिया खाएर जाडोमा होइन जिउसिउ तताएर फेरि अगाडि बढ्नेछ होइन अब यहाँबाट बुटल चाहिँ टु एन्ड हाफ आवर्स लाग्छ है होपफुली अब स्पिडमा पनि भर पर्छ बाटोमा पनि भर पर्छ अनि एभ्रिथिङ लाइक सबै कन्डिसनमा डिपेन्ड छैन होइन so don't know it will take two hours or two and half hour so hopefully it won't happen anything wrong होइन यति भन्दा चाहिँ um go get some tea होइन अनि त्यसपछि फेरि भेट होला है त्यो गाडीमा हामी चाक्ला कटेर बसेरीको जङ्गलमा छौँ होइन लाइक आई सेड पानी परिरहेको थियो मौसम खराब छ अनि भन्दा भन्दै दिउँसोको साढे एक बजे बिहानको चार बजे जस्तो छ यता अनि सबैतिर कुहिरो परेको छ अनि barely we can not see in front धेरै टाढाको देखेको छैन होइन क्लियर भिजन छैन एक बजे अब यस्तो कुहिरो परे पानीको कारणले and it is the heaviest and the deepest forest of Arghachian so हामीले अर्घाखाँची छोडिसकेका छौँ र हामी गौरीसुकेबाट महेन्द्र हाइवेमा आइसकेका छौँ this is not exactly the Mahendra highway होइन महेन्द्र हाइवे चाहिँ गोरीसँग हामी पुगिसकेपछि आउँछ तर दिस इज महेन्द्र हाइवेसँग जोडिएको सानो Mahendra highway this is what people call this road है सो गोरुसीको पाँच किलोमिटर्स है अनि we join the Mahendra highway अनि हामी बुटोलतिर लाग्छौँ त्यहाँबाट So it is kind of boring to think about and drive in a straight बाटोमा mais. नेपालको सबै बाटो यस्तो भइदियो भने चाहिँ एकदम आनन्द हुन्थ्यो है तर छैन and we can not do anything नेपालको सबै बाटो यस्तो भएपछि विल क्रुज अन हन्ड्रेड अनि हन्ड्रेड ट्वेन्टीको स्पिडमा होइन अब त्यस्तो छैन and we can not do anything about it until our government stop corrupting us त्यो चाहिँ लुम्बिनी जाने बाटो होइन यताबाट द हाइलक्स गएको ठाउँबाट चाहिँ होइन अनि we are living for Butwal यो चाहिँ पिपराभन्दा अगाडि हो होइन सो अब half an hour or forty five मिनटमा चाहिँ हामी पुल पुग्छौँ है त so we have reach Butwal होइन अहिले चाहिँ हामी नेपालगञ्ज रोड बुटोलमा छौँ अब यहाँबाट चाहिँ बुटल र भैरवमा हल्का फुल्का काम छ होइन हामी गर्नु डु द्याट अब यताउति हेरौँ होइन कस्तो छ बजार अनि चाहिँ यो साइड चाहिँ पिच गर्छ जस्तो लाग्यो है मलाई लास्ट टाइम म आउने बेला थिएन एकदम नै जाम छ है जाम हुन चाहिँ यसको नाम मिलन चोक हो जस्तो लाग्छ होइन मिलन चोक चाहिँ यसको नाम किन राखेको भन्दा चाहिँ सबै ठाउँको बाटो पाल्पा गोरुसिङे उता होइन पश्चिम अनि पाल्पा काठमाडौँ सबैतिर आएर यहाँ जोडिन्छ नि त त्यही भएर त्यस्तो मलाई यहाँ मिलन चोक राखेको जस्तो लाग्छ है नर्सो एकदम नै जाडो छ है लाइकै सेड होइन in the beginning of the video है एकदम नै पानी परेको छ एकदम नै जाडो छ एकदम नै मौसम बिग्रेको छ है eh? यसपालि चाहिँ आरो न यसपालि भन्दा पनि यो विन्टरमा चाहिँ let's say that let's say in that a way है अनि मेरो चाहिँ अहिले बुटोल आइसकेको छु है म चाहिँ अनि यहाँबाट चाहिँ म एउटा सानो काम सकाएर आम गर्न गो टु भैरावा होइन भैरावा पनि काम छ अनि त्यहाँ गएर चाहिँ आम गर्ने इन द भिडियो टुडे बाटो त बुटलको खत्तम नै हो होइन अब यसलाई कम्प्लेन गरेर पनि मान्छे सबै थाकिसके बुटुलकै कहिले बाटो बनाउने भएन जस्तो लाग्छ है मलाई बुटुलको सरकारले I don't know what the hell they are doing पाल्पाबाट आउने बाटो इट इज सो खत्तम कामै नलाग्ने छ यहाँको बाटो चौराहा भन्ने ठाउँबाट जुन काठमाडौँबाट आउने बेलाको चोक हुन्छ नि चौराहा चोक त्यहाँबाट यता आएपछि चाहिँ उता लागेपछि भैरवाको बाटो लागेपछि चाहिँ बाटो राम्रो छ होइन चौरा यता आइसकेपछि चाहिँ बाटो यसो खत्तम मलाई त लाग्छ होइन यहाँको जनताहरू हुन्छ नि like the people who live here in Butwal होइन त्यो भन्दा भन्दै कम्प्लेन गर्दा गर्दा गर्दै थाकिसकेर पनि होइन यहाँको सरकारले बाटो बनाएको छ नि त्यस्तो लाग्छ क्या मलाई लिट्रली यस्तो खतम बाटो छ होइन एउटा सिटीभित्र होइन काठमाडौँमा त अलिकति ठाउँ छ होइन तर त्यो मोस्ट अफ द ठाउँ इम्पोर्टेन्ट इम्पोर्टेन्ट ठाउँमा जाने बाटो हुन्छ नि एकदम राम्रो छ होइन तर बुटोलको जुन मेन बजारको मेन सिटीको बाटो नै यस्तो खतम छ क्या बुटोल यस्तो ब्युटिफुल सिटी हो होइन त्यसै माथि तिलोतामा भैरवा यसको रोड क्या यसको ब्युटी अफ होइन दुई फोर लेन बाटो बिचमा मिलाएको सब यस्तो दामी छ ब्युटिफुल छ क्या बुटवल र भैरवा तर सरकार they are literally fucking everybody भन्ने जस्तो भइसक्यो यार Butwal so I just landed in the India होइन म भैरवा काममा आउँछु भन्दै थिएँ नि त अनि भैरवाको काम सकेर इन्डिया नजिक छ होइन म त्यही नजिक छ भनेर म इन्डिया आएको छु you can see it is a big crazy होइन म इन्डिया आइसकेँ I don't also believe myself होइन यता आउँदा त केही नजिक नै छ होइन India so it is not that kind of a big deal अब चाहिँ आजको भिडियो चाहिँ म बुढो इन गर्छु भनेर सोचिरहेको थिएँ तर म इन्टरनेसनल आएको छु नि त इन्टरनेसनल ट्राभल भयो नि त अरे क्या तर होइन त्यस्तो कुरा आम गर्न in the today blog today here होइन के बोल्दैछु मलाई थाहा छैन म हिँडिरहेको छु सो आजको ब्लग चाहिँ म यहीँ गर्न चाहन्छु thank for watching till the end guys have a nice one seven in one bye bye